آه، السلام عليكم مرحبا بكم في آه، الحلقه الاولى ديال ال concept الجديد ديالنا ديال 2 minutes proprio. اللي عندنا اليوم واحد Mégane 3 اللي غنهضروا مع مولاها ونهضروا على علاش خداها والحوايج اللي عاجبينو فيها بخير ماشي مزيان يعني الامور صافا الحمد لله donc ولينا علاش علاش خديتي هاد الميكان بالضبط واش اللي عجبك اللي عجبك فيها؟ آه، اول حاجه انها كوب يعني هي اول حاجه الكوبي يعني sport. يعني la sportivité. هادشي اللي عجبني بغيت هذيك الساعات كنت باغي un critère اللي هو la sportivité. une voiture اللي تكون agressive و même temps تكون سبور دونك لا ميغان كوبي دونك لا 3 خرجات ل 4 بورت انا ما كتعجبنيش 4 بورت بزاف بعدا كتعجبني 2 بورت حيت la ligne ديالها زوينه دونك دا خاي سعد تقول لنا شنو الحوايج اللي بدلتي في الطوموبيل آه، بالنسبه للحوايج اللي تبدلوا في الطوموبيل دو باز سي اون ميغان 3 كوبي سي اون جي تي اديسيون جي تي با جي تي لاين مي جي تي جي تي ملي تنقولوا جي تي سي لا موتوريزاسيون جي تي 165 2 لتر بويسكو جايه هي من آه، ديوان يعني من الالمان 2 لتر آه. بالنسبه لي شونجمون ان باك ار اس كومبلي دو ا ا زد يعني تا تا من لي جونت سي سون دي 19 واخا ما تيتركبوش ولكن درنا دي موديفيكاسيون اللي اللي باينين في لي كار درنا دي كار اللي خلاونا اه بانوا لي زيلارجيسور دي زيلارجيسور دو 20 ملم وجا هما هادو وبالنسبه حيت كاين هاد كاين هاد لي زيلارجيسور ديال لي بارشوك وداكشي باش يلاه جاو لي جونت باينين مع مع لي زيلارجيسور الا ما كانوش لي كار لي جونت العاديين ديالها غادي يجيو داخلين بزاف غادي البارشوك يبان. ديال الار اس اللومبو ديالو الباك كومبلي بالبيكري كامل كاع لي زاكسيسوار بونبون صراحه عطاها واحد اللوك زوين C'est le même moteur. فهمت واحد الحاجه تجيهم هذا هو غادي 2 لتر اللي كاين في يدونش. كاشكاي اه سي لو 2 لتر اللي كاين في كاشكاي كاشكاي بشحال كيخرج فيها 150 150 150 لي زوبتيك اه لي زوبتيك تا هما مبدلين ماشي هادو اللي كانوا فيها اللي كانوا فيها سو سون دي نورمال عاديين سون سون بيك زينو الوغ بويسكو بدلنا الباك سو سون اغريسيف هادو ديال ال اس انت اللي ستيليهم هادي ولا كان فيها اه سو سون دي موديفيكاسيون بيرسونيل كنشكرو بزاف آه، اخي سعد جبنا الطوموبيل ديالو وعاود لينا عليها donc تنتمنى شي واحد الا كان باغي يجيب طوموبيلتو يكونتاكتينا في الايميل آه، ديالنا m.cardriver آه، gmail.com يلا لي براس على راسي ما كاين شي مشكل ومسيره موفقه ميرسي بوكو بارك الله فيك j'espère حتى les passionnés les passionnés ديال بصح هما يجيو عندكم يكونتاكتيو مسيره موفقه لكل شيء bonne chance. شكرا